You know, Mikey, how you doing? Salve, salve, rapaziada. You feel me? We about to check this one out. Without further ado, let's get started with today's video, man. Let's get. Esse vida, esse, eh, esse vida de um corredor. What does that mean? I don't know. But hey, sounds fire. Yeah. <laughs> Uh, yeah. senta, não vai na riacho eu Escondendo a minha cara de bala ba Baixinho na régua tá meu cabelo é. A novinha parece até uma modelo Ela foge comigo escutando <laughs> belo por, por, por, adrenalina Ela só, ela só, ela só pede pra eu jogar dele Calma, calma lá Fumo na blunt de meu estilo Ele tá puto que eu tenho estilo Dá aparecendo no parecendo Nilo é Bebo de corda, eu vou machucar Fumo essa planta na hora eu cochilo É que meu mano só pega de quilo A fonte eu mantenho o sigilo Negros não podem dar vacilo Nunca, meu mano Encanta essa parte da moca Meu nego não fode com coca Apenas chivas e maconha Na minha que certeza que poca okay. Rezinha que só tem maloca Vacilo não é vai na tua porta Toc, toc, só rima é poca Rezinha que só tem maloca <laughs> Vacilo não é vai na tua porta Toc, toc, sua rima parece até morta Com impulso ninguém se importa O mais autêntico, cê sabe quem Eu sou Rio, mas você não é o quem Quem faz a onda, cê sabe quem Quem é o momento, você sabe quem A minha amada do grife presente A minha amada dei bolsa na frente Com esse otário eu não sou conivente é que vacinão na hora não é presente Todo esse cash virou recorrente Gasto com lean esporadicamente Ele tá puto, infelizmente Deixo pra trás todos os concorrentes Ela é ciente que eu sou correria É o Rio corrida. Me sinto McQueen, ouve o som dele enjoado, passei na farmácia pra pegar Dramin Essa planta nossa plântica ama dinheiro, pareço cavalo que ama capim Faça <laughs> magia pra fazer esse cash, aponta pra conta, só sem sala bem Eu só quero esse bem, esquece eu, eu me sinto sensei Perdeu o bebê, com cash eu casei. Yeah, yeah. Whisky tá no ponto, põe o gelo. Minha puta não vai na Riachuelo. Escondendo a minha cara de bala Clara. baixinho na régua tá meu cabelo. A novinha parece até uma modelo. Ela foge comigo escutando <laughs> belo. Pura, pura adrenalina. Ela só, ela só, ela só pede pra eu jogar dele. Ah. Whisky tá no ponto, põe o gelo. Minha não vai na riacho eu Escondendo a minha cara de bola clara Vai Baixinho na régua tá meu cabelo A novinha parece até uma modelo Ela foge comigo escutando <laughs> belo por, por, por, adrenalina Ela só, ela só, ela só perde sou jogador ah. Hey, hey, hey, That was fire, man. Yo, his beat selection. Yo, this guy's beat selection is crazy, bro. I don't know what to say, man. This is crazy, man. Pura adrenalina. You feel me? But anyway, that's it for today's video.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 Without further ado, I'll catch your boys in the next one. It's your boy Mikey. Peace. Uh -uh. I'm on the phone, my demon. He tell me get rid of my feelings. Uh I'm on the phone, my demon. He tell me go work is limitless. You don't got rights, we see it.